Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo os tengo aquí preparados tres programitas que son sencillitos, de los cuales dejaré en la descripción del vídeo los enlaces para que os los descarguéis, porque los tres son paquetes instalables DEP. Según pinchéis en cada uno de los enlaces, se os abrirá el centro de software y le dais a instalar, aunque os diga que el paquete es de mala calidad, porque eso lo hace siempre el centro de software con, los paquetes que no son de sus repositorios, pero insistís y os lo instalarán, porque son aplicaciones que creo que desde el entorno gráfico son muy útiles. La primera que vamos a ver es esta apt sources manager esto no es ni más ni menos que un instalador de repositorios, que es lo que hacemos habitualmente mediante el terminal, o editando, como ya vimos en un vídeo anterior, el archivo sources list, pues aquí lo podemos hacer desde un entorno gráfico con este programita apt sources manager metemos aquí, en esta ventana, como veis, el paquete deb que empieza por deb luego sigue una dirección web y la versión, aquí pone hardy, mine, en nuestro caso pues sería ya precise mine o quantal mine, bueno, el programa no está muy actualizado, esa es la verdad, Voy a mirar por casualidad de cuándo es la versión. A ver si viene el año. Es la versión 1.0. No hay una más reciente, ¿eh? eso seguro. Pero el paquete, a ver si viene el año. No viene el año siquiera. Bueno, muy actual no es porque es hace referencia como ejemplo a un repositorio de la versión Hardy de Ubuntu y ya tiene algunos años, pero la utilidad sigue funcionando. Pues nada, metemos aquí el, repositorio, le damos add y nos lo agrega a la lista de repositorios. Tiene varias funciones. Una es esta de reload, que lo que hace es recargarnos, por decirlo así, por traducirlo, nuestra lista de repositorios, actualizarla. Vamos a verlo, cómo lo hace. Lo que hace, ¿veis? Es leer nuestro listado de repositorios y actualizarlo. Lo que hacemos con sudo apt get update pues esto desde un entorno gráfico para que le sea más cómodo. Otra opción que tiene el, programita el programita que parece que se ha bloqueado con la recarga. No, ya está activo. Estaba un poco adormilado. Editar la sources list lo que estuvimos viendo el otro día desde el terminal. Con esto, si le damos a Edit, nos abrirá el archivo Sources List A ver si quiere. No, nos abrirá las fuentes de software, perdón. Los orígenes de software. Aquí está. Nos abre los orígenes de software para que configuremos los orígenes. Aquí está la lista de los repositorios que añadimos, que sabemos añadir desde el terminal. Aquí están las actualizaciones, las oficiales, digamos, las que queramos señalizar, las claves de los repositorios, que también el programa tiene una opción, y los controladores adicionales privativos para la tarjeta gráfica. Otra opción del programa es la clave del repositorio, si es que la tiene. No se nos abre una ventana y nos salen todas las claves de todos los repositorios que la mayoría no caducan, pero hay algunas que tienen fecha de caducidad. Por ejemplo, yo tengo una, la de Spotify aquí, que tiene una caducidad, pero es en el 2015. Supongamos que tenemos algún repositorio con fecha de caducidad, pues próxima o que ya ha caducado, pues le damos aquí a actualizar y nos actualiza la clave del repositorio. ¿De acuerdo? Otra opción que tiene el programita es editar el archivo sources list, es decir, el que estuvimos viendo en la terminal de orígenes donde tenemos los repositorios agregados. Aquí están, veis, todos empiezan por dev, esto lo estuvimos viendo en la terminal, siguen con la dirección web del repositorio y luego cuántal, si es la 12.10, precise si es la 12.04 y así. Luego main y el tipo de repositorio, universe, multiverse, restricted, etc. A ver que con el aumento me pierdo el ratón. Y todo esto desde un entorno gráfico para que no le guste el terminal. Esto es poner facilidades y si queremos instalar repositorios desde un CD-ROM, pues aquí tenemos la opción. Ahora nos dice que introduzcamos un disco, lo metemos, le damos, a mí me ha dado error porque no he metido ningún disco, no, y podremos añadir repositorios pues, desde un CD-ROM que tengamos apt sources manager ya no tiene más opciones. Pero vamos, es a quien no le gusta el terminal, pues es útil. La segunda aplicación que vamos a ver, y que también os dejaré el enlace para descargarla, es la siguiente. Es la versión gráfica del programa Alien. No sé si lo conoceréis, os sonará. Es un intercambiador de formatos de paquetes. Ya sabéis que en Ubuntu y las derivadas de Debian en general se instalan paquetes .deb. En las derivadas de Red Hat, por ejemplo, como Fedora, funcionan con paquetes RPM. Las derivadas de Stampede agregan o instalan paquetes SLP. La distribución es Slackware y sus derivadas TGZ y Solaris PKG. Pues este programita hace lo que hace en el terminal Alien y es convertirnos paquetes de otras distribuciones que por lo que sea no están en la nuestra a paquetes dev en el caso de Ubuntu instalables y es tan fácil de usar como de esta manera. Pinchamos aquí en este icono de la señal verde y se nos abre pues el, el gestor de ventanas, de paquetes de ventanas, perdón, el navegador, que no me salía. Nos vamos a descargas o donde tengamos el paquete RPM, por ejemplo, o, de otro tipo, SLP o, de Slackware, lo seleccionamos. En esta carpetita azul, que es lo mismo que hace este icono, lo anterior lo hace este icono más, la carpeta azul es para seleccionar la carpeta en la que queramos que, que se nos, nos ubique el archivo dep que queramos convertir y por tanto instalar. Y aquí tenemos que seleccionar el, la extensión de salida del paquete a convertir. En nuestro caso para Ubuntu, pues será DEP. ¿Veis? Las demás opciones son RPM, TGZ, SLP, LSB, PKG. También podemos instalar paquetes TGZ que se ven por ahí, pasarlos a dev e instalarlos cómodamente con en Ubuntu. Aquí nos hace una consideración y es que para convertir esto a paquete dev, lo voy a desminimizar un momento, a desmaximizar, debemos tener instalados los siguientes paquetes gcc, make, devhelper, dpkg-dev y dpkg. Paquetes. Por defecto suelen estar instalados en Ubuntu, pero por si acaso, pues os tenéis que cerciorar. Simplemente abréis un terminal, yo voy a abrir el wake, pero ahora no veo el programa. Voy a bajarlo un segundo. Y vamos a cerciorarnos de que tenemos todos los paquetes instalados. sudo apt-get install pues el primero de la lista es gcc que es un compilador dice que ya está en su versión más reciente. Ya os digo que por lo general los tendremos todos. Pero hay que comprobarlo porque si no el paquete no va a funcionar. Make. Make pues evidentemente lo tenemos, pero bueno, sudo apt-get install make. Está en su versión más reciente también. Y así hacemos con todos. sudo apt-get install dev-helper. Este no me lo ha localizado. Eso es extraño. Y por último, sudo apt-get install dpkg dev está en su versión más reciente pero ese el dev helper me ha dejado mosca pero bueno no es importante salimos del terminal y una vez que nos hemos cerciorado de que tenemos esos paquetes pues ya podemos convertir cualquier paquete a dev Luego tiene unas opciones más avanzadas, de las que solo voy a pasar por encima, porque son más complicadillas. Y si pasáis el cursor por encima de cada opción, os da una descripción en inglés, que si sabéis inglés, pues os enteraréis perfectamente para qué vale cada opción. Esta, por ejemplo, convierte scripts. Esta es para no usar Archivos de parcheado. Esta instala automáticamente los paquetes convertidos. Es decir, si seleccionamos esto, una vez que hemos convertido el paquete a dev, nos lo instala automáticamente. Bueno, y así todas las opciones, cada una tiene su explicación al pasar el ratón por encima. Pero lo, lo básico es la transformación de paquetes de otras distribuciones, en nuestro caso a paquetes step que son completamente instalables en Ubuntu. Y vamos a pasar a la tercera aplicación que os tengo aquí preparada, que es también un convertidor, pero de vídeo. Se llama DeepX Converter. Es también muy sencillito, pero también es muy útil. Esto es para convertir formatos de vídeo a DivX. Con este símbolo nos abrirá la carpeta, por defecto nuestra carpeta personal home. Buscamos el vídeo en mb 4 og, FLV, el formato que queramos convertir a DivX y lo añadimos. Esto es para eliminar si nos hemos equivocado al añadir algún archivo o que ya está convertido. Esto es para convertir. Y aquí tenemos una ayuda por si tenemos dudas de cómo se utiliza, aunque viene en inglés, pero aquí tenéis el manual del programita, que es también muy útil. Y ahora os voy a comentar las opciones que tiene. Los ajustes de salida del vídeo que queramos convertir, pues podemos aquí seleccionar la calidad. Tiene por defecto estas opciones. Calidad normal, alta calidad, verdaderamente alta calidad, calidad extremadamente alta, calidad ultra alta, insana de tan alta que es, luego alon HW compatible para la PlayStation 3 y para el Apple iPod. Como veis, es, tiene es multiformato. Aquí seleccionamos el directorio de salida del vídeo que queramos convertir. Por defecto viene nuestra carpeta personal, pero podemos elegir aquí Voy a desmaximizar porque no se me abre la opción. Podemos elegir la carpeta en la que queramos que salga, bien vídeos o la que queramos, o el escritorio o la que queramos. Filtros de vídeo. Pues aquí es una configuración ya más avanzada. Y como veis, esto es para configurar los códex Este, por defecto el codec de filtro de conversión es DivX5, pero podemos convertirlo a H264, que es otro formato de vídeo, beta, XVID, beta o DivX4. Se supone que el DivX5 es, eh, digamos que un AVI más avanzado. Luego tenemos otras opciones de codificación, esto es codificación en dos pasos. Hardup, también sale una explicación de cada opción. Cambiar el frame rate, los frames por segundos del vídeo. El bitrate, que son los kilobytes por segundo del vídeo. El, ratio del vídeo, que por defecto es el 16 novenos. Pero lo podemos cambiar a otros formatos. Pero para esto tenemos que saber cada formato como sale, panorámico, más cuadrado, tenemos que conocerlo, por eso digo que son más avanzadas. Por los procesos, tiene un filtro por defecto, filtro rápido, de alta calidad, eh, brillo contraste y temporal de noiser, que es bueno pues otra opción de vídeo más avanzada que no nos vamos a parar en verlas. Esto es para también para el proceso desinterlineado que se llama. Esto es un convertidor para vídeos eh, en 3D. La calidad y velocidad del sonido sub Q. Esto es para eh, cambiar el tamaño del vídeo en píxeles, en altura y anchura, y esto es para cortarlo con las coordenadas altura, anchura, longitud en X e Y. Bueno, ya os digo que esto no tenéis por qué tocarlo, porque en principio, salvo que queráis cambiar el formato, también tiene filtros de audio, que por defecto viene el codec MP3, el vídeo de salida, pero podemos elegir AC3, que es Dolby Digital, o ACC. Luego tiene otros, otras opciones de formato de audio, en las que no nos vamos a parar, porque son más, esto es más rebuscado y lo normal es que lo dejemos por defecto en MP3. Y luego tiene otra, otra pestaña que es la opción de habilitar subtítulos. Si el vídeo tiene subtítulos, podemos elegir un archivo de subtítulos y añadirlo al vídeo. Al habilitar, pues tendremos que elegir aquí en la carpeta donde tengamos el archivo de texto con los subtítulos, seleccionarlo y nos lo añadirá al vídeo. Y nada más. Ya no tiene más opciones. Y creo que por hoy está bien. Hemos visto tres programitas muy fáciles de instalar, ya os digo, muy fáciles de utilizar y que nos pueden venir muy bien para hacer cosas que se pueden hacer perfectamente desde el terminal, pero si preferimos un entorno gráfico, pues siempre tenemos esta opción. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.